берген айдос доғарттары қазыналы қария серікбай ақсақалдың байшұбар есімді атымен ерген айдос шабандоз тастады ағайын еңкей жоғарғы мереге, төменгі мереге. қазыналы қария әнуар қажы ақсақалдың жаңа жайран есімді атыменен ералы бауырымыздың бастауындағы тұлпар баруын жас шабандоздарымыздың бірі Түркістан облысы сырлы келестен келген атақты есім палуанның баласы Қақар шабандоз тастады мінекей ағайын баруын. Ералының баптауындағы сәйгілік ағайын. Жоғарғы мәреге Жоғарғы мәреге серік Қазыналы Қария кереметті жұпарлардың егесі серікбай ақсақалдың байшұбар есімді атыменен ерген Айды шабандоз тастады мінекей ағайын отыз мың теңге барып аласыздар отыз мың теңгені келіп аласыздар ағайын көкпар көтеріліп кетті назар шабандоздың тақымында қадырмен ағайын әй бәрекелді айтулы Ақпегі агро нұрбол мырзаның шегір есімді атыменен баруын түркістан облысы Келес ауданы әшігөл елді мекенінің тумасы жаңабай ақсақалдың баласы назаршабы достасына төмен төменгі мәрекені